Se sintió fuerte en todo Brasil la huelga general contra la reforma previsional de Bolsonaro. Los actos acontecieron en 170 ciudades de eh, 25 estados e hizo muestra la disposición de lucha y combate de los trabajadores. Acá en Minas Gerais paralizaron los trabajadores del subte, los trabajadores de la educación, los petroleros y también las universidades públicas y los servicios públicos. El ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, asumió con un objetivo claro, pagar la ilegítima y fraudulenta deuda pública con fondos sacados principalmente de las privatizaciones de empresas estatales y la reforma del sistema jubilatorio. Esta reforma previsional condenaría a muchos trabajadores a no poder jubilarse. Los gobernadores del PT y sus aliados negocian con sectores del centro parlamentario una reforma previsional alternativa, con algunas modificaciones puntuales que no cambian su contenido, que sean los trabajadores los que paguen la crisis capitalista. Están haciendo negociaciones con nuestro futuro. Nosotros estamos en lucha en contra cualquier tipo de reforma neoliberal estamos junto com a juventude que está em vanguarda da luta de classes em Brasil. Para que possamos triunfar é necessário a unidade entre estudantes e trabalhadores, exigindo que as centrais sindicais rompam com qualquer negociação com o governo e também encontrem o pagamento da deuda pública, que é uma dívida ilegal, ilegítima e fraudulenta, e seguiremos exigindo plano de luta efetivos para que nós las fuerzas para se organizar y derrotar ese gobierno. Cómo se defina esta pulseada será clave para los trabajadores de Brasil y de toda la región, que enfrentan el ataque a sus derechos y sus condiciones de vida.